awak Dewe tau duwe bayangan Besok yen wis waya oma omahan Aku mau cokoran sarungan Kue blonjo dasteran Nanging saiki wis dadi kenangan aku Karo perpisahan Aku kiri kowe kanan Wis beto dalam